Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu diesem weihnachtlichen, glöckchenlastigen Video. Ich bin Manu, ich freue mich, dass du hier bist und heute möchte ich dir eine Methode zeigen, wie du einfach dein Schlagzeugfell auswendig lernen kannst. Und den Groove natürlich auch. Auf geht's! Wie kannst du etwas am Schlagzeug auswendig lernen? Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich teile mit dir meine Vorgehensweise. Ein Beispiel Phil natürlich, denn es ist der Fill-in Friday. Folgendes. Schnapp dir ein Fill-in dass du auswendig lernen möchtest. Die Noten, das sind dein Backup-Plan, den stellst du auch auf den Notenständer oder mit deinem Handy, je nachdem wie du übst. Und jetzt spielst du dieses Fill mehrmals korrekt, langsam hintereinander, bis das gut funktioniert, okay? Du fühlst dich sicher dabei und das Fill geht dir langsam schön von der Hand. Die Noten stehen noch auf deinen Notenständer und wenn du jetzt das für das nächste Mal spielst, dann schaust du nicht mehr auf die Noten. Sprich, du spielst es auswendig. Was passiert jetzt? Entweder du kannst es langsam auswendig spielen, dann kannst du jetzt die Geschwindigkeit leicht erhöhen und das gleiche nochmal machen. Oder es funktioniert noch nicht so gut, dann schau nochmal auf deine Noten hin, übs nochmal langsam, mehrmals korrekt hintereinander und dann schau wieder weg. Wenn du das machst, so wird es irgendwann funktionieren. Okay? Wichtig ist natürlich auch dabei, dieses Fill-in verstanden zu haben, beziehungsweise das auch sprechen zu können. Denn wenn es noch nicht klar ist, dann wird es natürlich auch schwer zum Üben sein. Wenn das alles gut funktioniert, dann spielt dieses Fill natürlich auch zur Musik. Also such dir ein Lied aus deiner Wahl, ähm, spiel einen Groove, wo du meinst, hey, der könnte cool klingen und dann schmeiß ein paar Mal dieses Fill-in rein. Okay? Denn umso öfter du was richtig spielst, umso öfter kannst du dir das oder umso leichter kannst du dir das natürlich dann auch merken, wenn du das oft und richtig spielst. Die Noten, die sollten natürlich bei dir nach wie vor ähm, Notenständer stehen bleiben, denn wenn dann die Musik dazukommt, dann ist das ja wieder zusätzlicher Input und einiges aufzupassen. Deswegen lass dieses Fill oder die Noten für dieses Fill auf dem Notenständer stehen. Genau, und so lerne ich ein Schlagzeug will oder auch ein Groove auswendig. Ich spiele das Ganze sehr oft richtig hintereinander langsam. Dann schaue ich von den Noten weg, spiele es also auswendig, habe aber die Noten immer noch als Gedächtnisstütze stehen. Schaue natürlich <laughs> auch sehr gerne mal hin, wenn ich merke während dem Spielen, oh, es funktioniert doch noch nicht so gut. Und irgendwann, <laughs> im vierten Schritt, dann sollte das funktionieren. Es geht immer um die mehrfache korrekte Wiederholung. Irgendwann ist die Spielsicherheit da, irgendwann funktioniert es dann auswendig. Und spätestens, wenn ich irgendwas spiele und dann merke ich so, hey, dieses Fill, das habe ich ja vor drei Monaten mal auswendig gelernt, dann weiß ich, okay, das ist jetzt in meinem persönlichen musikalischen Repertoire drinnen. Das wünsche ich mir auch für dich, für dieses Fill, das du heute oder beim nächsten Mal dann auswendig lernst. Diese Methode, ich hoffe oder ich denke, dass die bei dir auch gute Dienste leisten wird, Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Abonniere sehr gerne den Kanal, denn wir lernen hier noch viel, viel mehr zum Thema Schlagzeugspielen. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns, wir hören uns dann ohne <laughs> Weihnachtsglöckchen. Auch wenn das natürlich ein sehr schöner Pullover ist, aber naja, du weißt, wie es ist. Ne? Wir sehen uns. Bis dann.